搞弄搞弄搞弄！别嘞！弄脏了，弄脏了！弄脏了，弄脏了！别嘞，别嘞！不能动，不能动，不能动！ Manolo, Manolo, no Manolo. ¡Otra línea! ¿Y tú? Fíjalo. Sobre, perdona. Ahora tío! un minuto. Joder, pues.